मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुवार को इंदौर के व्यापारियों और उद्योगपतियों से मिले तो कमलनाथ ने वादा किया कि चुनाव के बाद वे सबसे एक बार फिर मिलकर योजनाएं बनाएंगे इसके अलावा फिर से इंदौर आकर चार पाँच घंटे तक सबसे बात करेंगे कमलनाथ से मिलने वालों में रियल एस्टेट कारोबार में अपना नाम रोशन करने वाली मुस्कान खान ने सवाल पूछा कि रियल एस्टेट कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है छोटे लोगों को प्लाट और मकान खरीदने में आसानी हो इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए मुस्कान ने कहा कि वह रियल एस्टेट सेक्टर में प्लाट में मकान दिलाने के लिए काम करती है उनकी कंपनी लोगों को रोजगार दे रही है जो घर घर जाकर बताते हैं कि कौन से मकान और प्लाट सही और वाजिब कीमत पर मिल रहे हैं रोजगार देने का मोदी का काम मैं कर रही हूँ मुस्कान को कमलनाथ ने कहा कि सुझाव अच्छा है हम इस मामले में जरूरी कार्रवाई करेंगे आप अपने सुझाव मुझे ईमेल पर भेज दीजिएगा और ये अपनी हर फील्ड में मेरी मेरी स्ट्रॉन्ग सभी महिलाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान्य मंच यहाँ आए हुए सभी पदाधिकारी और समस्त मीडिया का स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ सर मैं एक रियल इस्टेट फील्ड से हूँ और रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने डेढ़ साल पहले अपनी एक कंपनी बनाई और ये बोल सकते हैं कि मोदी जी की कुछ गलतियों को सुधारने का काम मैं कर रही हूँ क्योंकि बेरोजगारी के बाद में पैंतीस लाख लोगों की नौकरियां यहाँ से छीनी गई है और उसमें से 250 लोगों को मैंने मेरी कंपनी के माध्यम से रोजगार दिया है आपकी रियल एस्टेट मैं समझा एक्चुअली हाँ सर जो कॉलोनाइजर कॉलोनी डेवलप करते हैं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उसके बाद समस्या रहती है उसको बेचने की कुछ जिनको आवास खरीदना है या अपना घर खरीदना है अपने घर के सपने को पूरा करना है उनको वो वैसे लोगों को ढूंढते हैं जो पूरी तरह से ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको घर का सजेशन दे तो वो जो बेरोजगार लोग हैं उनको हमारी कंपनी ट्रेनिंग देती है और